tienes ¿Quién es Camilo de los Trivillos? tiene que amigo de mi papá. ¿Hace cuánto lo conoces? No sé, años. Yo creo que desde cuando yo era pequeño. Eh, el pianita, de a ponerlo a servir arroz. ¿De filosófico o práctico? la cámara. ¿Cuál es el personaje que más te gustó? El pianista. ¿Por qué? Porque es muy gruñón, se queda por todo. Eh, te ubicas en posición, por favor, eh, James. Es como si estuviera hablando contigo. Como si estuviera hablando contigo. Tres, dos, acción. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Sacaron! Mm, aquí también todos pelean. Eh, la lucha de poder permanente. Siempre. A ver quién jode hacia el otro. Eh, mira si están viendo. Eh, bye bye. <laughs> ok, bueno. ¿Puedes continuar, chicos. que apenas te baño a ir. En estos tiempos que vivimos. Estás metiendo la mano, Andrés. Saca la mano. ¿Has tenido alguna conversación secreta con Camilo? yo recuerde. ¿Cómo te llamas? Mírame bien, de frente, que no tenés nombre, qué Pero aquí estoy yo, Manuelucho Repúlpeda y Vinasco, porque son mudita. ¿Lo grabo yo también? Dos. viene para acá, donde yo estaban las estrellas. Buenos actores. Allá me presenté. Ah, estuvimos, empezamos y empezaron a ensayar, ensayar y ensayar. Y ahí me estuve yo como tres meses. Yo los mandé a comer de la de las que come el 90% del pueblo colombiano. Sí, señor. Cosa rara en los colombianos. Todo para atrás, pero para adelante nada. María. ¿De dónde sos paisa? Espérate, doy la salida. Bueno, pues vean, otra, claqueta Ok, grabando. 5, 4, 3. Perfecto. Bueno, Cata. lo tuyo. Ah, ok. Pero entonces hago algo, ¿qué? Sí, por ejemplo, desnúdate. <laughs> alguna cosa. Quítate el sombrero, mueve el cabello. No, fuma, fuma, solo fuma, marica. Ah, fuma de ese lado, pero hacia allá. Eso, ahí, ahí. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Mi vaso lleno el vino de la nagua, mi esfuerzo vano, estéril, mi pasión soy un pertillo, soy un marihuano. A deber a danzar al son de mi canción. A la mierda. Oye, ¿tú por qué no motorizas esos muñecos una vez por todas? <laughs> Robotizados, hablen como los japoneses que, conozco. <laughs> Que sean autónomos. Cuando tú no estás, trabajas mejor. ¿Te gustaría ser titiritero? ¿Por qué? Eh, porque, mm, digamos, sería un problema cuando se enredaran los hilos. Eh, a mí no me gusta desenredar cosas. No sé, me siento estresada desamarrando eso. Y por otra parte, soy muy perezosa para eso. Estás cagado ¿por porque estás al borde del precipicio, pero si toda la vida has vivido al borde del precipicio. Sí, bueno. Exacto, eso y luz, luz y dale. Bien. Se ve bien, eh, ¿Sí? Sí, sí. sí Está un poco cuadra. ¿Qué relación tienes tú con Camilo? ¿Cómo así? Sí, ustedes que son amigos, amigos. Déjalo ¿no va a ser? No, no, no. que él Ah, bien. Bien, Ahí está. Ahí está rarísimo, ¿no? Sí, sí, no, pero. Sí. A ver, ¿puedes darte vuelta, Camilo? Disculpa, mirando para acá. Porque. Ah, igual. No, no, no. No da lo mismo porque. Se ve distinto, se ve distinto. Se ve distinto, se ve. Ahí es, ahí. Eso es. Las manos se ven mucho mejor así. Bien. Perfil del muñeco. Porque no lo bajé. Un, dos, tres. Cambia el encuadre, entra Camilo. Pero ves lo que pasa, se achata. Ya. Porque porque No. Esto tenés vos que controlarlo con la luz, no con el micrófono. Eh, entonces, prende. Eh, ¿Le damos, maestro? Dale, vamos, cinco. Eh. Ok, bien. ¿Le pareció bien? Bien. Dale. Se grabó porque salió perfecto. Sí. <laughs> bueno. O, oh, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo distinto. Entonces, cae la vaina, ¿verdad? frun, el tirón, frun, y apenas el man de la cabeza atrás, con ese mismo impulso, tú pum, quitas la luz. Ahí. Ya, ah, Exactamente. Exactamente. Tapas la luz de una. ¿Ya? Vale. Eso sí. A ver, probamos eso. Usted sabe. Le hagamos una voz. El, final no me cierra, pero si a vos te cierra, vos sos el director. Me parece muy adulto. Ahí, ahí estamos. No le, no le decide a este es capaz de ahorcarme. Usted, usted ¿eh? no deje de tirar hasta que no hasta que no saque la luz, No, ¿eh? <laughs> oh, como que no querés la salud, ¿no, nene? Eh, que te estás tirando muy para adelante ahí. Gracias. ¿Me puedo dejar un segundo? No, no. apenas la cabeza ah, vaya atrás. Ok, ok, Te hago caso, te hago caso. Pasa que te, pregunto porque me, me, llama eso, ¿viste? Dime, perdón, ¿Mm? Dime. Dime, dime. La, he sí, exacto. Exacto, y que entre más brusco sea este movimiento, mejor da la idea del corte de la escena, ¿vale? Incluso baja un poquito más la cabeza, descorre un poquito, exactamente. Ahí está, Así está muy lindo. Ok, va. Un poco más de resignación en los ojos. Ahí, hermoso. Oh me parece que se va muy al costado del plano acá. Tendría que levantar la cabeza sin mover la columna, si puede ser. Para mm, la visión teatral sombrística. Te fuiste un poquito antes, dale un poquito más. Sí, sí. Pensé que lo iba a cerrar más rápido y lo cerré bien lentito. ¿Hay algo que no le hayas preguntado a Camilo que te gustaría preguntarle? ¿Qué? ¿Por se separó? ¿Por qué se separó de quién? De la mamá, digo de, de la mamá, <laughs> de la esposa. ¿Ahí? Eh, que me te han a Derecho, exacto. Eso. Y hay otro más acá durmiendo. Debe ve serio realmente, también. Realmente, ¿no? Uf. Aina. Eso es lo que hacemos. ¿Ya? va. Hagámoslo completo. Con la otra. Con la otra. Y me fue. me fue. Toma dos. Un poquito más recargado, Camilo. Ahí, eso. Muy bien, grabando. ¿Tienes miedo o qué? ¿Te arrepiente de algo? ¿Te arrepiente de algo? Sí. 432. Siguiente texto es. Entonces. Em, primero, ponmelo aquí, yo lo leo ya con que lo vea grande, ya lo, veo nomás. Con que lo vea una vez ya me acuerdo, pues lo pueda ver. ¿Sí? O aquí al lado, en algún lugar enfrente pero con un cambio, ¡buah! Grabando 5, 4. Para que no joda, hoy me he suicidado tres sí. veces seguidas. Copa, ahí con eso hay una cosa importante. Más que lo marques, es que sepa que es que sepa que está, que está sucediendo, está saliendo, el de negro está saliendo. está yendo? Se está yendo. O sea que acúsalo un poquito, ¿no? si quieres no lo mires, ¿no? Pero sí acúsalo. No, pero que lo acuse. bueno. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Salta este lado. Grabando. Por el dedo gordo. noticiero qué? ¿Algún noticiero o qué? Vamos a grabarlo. Ya se me pasó. Ella ya Hijo de puta. ¿Qué? Se me fue el aire. Acción. Vale. Hola Dairo, acá te muestro en un video este es el primer tutorial <clears throat> eh, de Camilos, el documentira. ¿Y de los personajes de Camilo cuál crees que se parece más a Camilo?